llibertat amb els solidaris, llibertat als presos revolucionaris, amb treball per al camí del proletari, la seva repressió infunda por un poc contestatari, que el coratge de la lluita mai ens abandoni, que el desig de canvi avui sigui notori, que la unitat sigui el motori, no mori, no mori, era el fum la nostra classe reaccioni. Sí, va ser aquí el 6 de la 22, mira, tengo una incidencia aquí en Grande Gracia, Soy un grupo de manifestantes, me están pintando el autobús y estamos retenidos. Somriure, ens agafem nostres armes, coratge i constància. Disciplina per pal·liar les mancances que no volem més calúmnies que ens crispen, desgasten i arrenquen. Una part de nosaltres és ràbia, proletària que s'alça tan digna i tan alta. Guarda coberta, sens dubte, la casta dels que no tenen nom, saps que avança, declinem la balança. Quantes mostres més fan falta per donar-te compte que el canvi no ve de sobte, ve de sobte tota Llibertat, Marina i Lola Per suposat se la recorda El vostre lloc, casa vostra I molta força per l'anigor i cop a cop Colze a colze contra l'audiència repressora